Assalamualaikum Apa khabar semua? Okey, terima kasih Wazi dari Faham Dia tanya soalan Ada ada cara nak buat copywriting uh, dan CTA Untuk tarik orang pergi ke website dia Sebab dia malas nak reply WhatsApp lah nak mal- Malas nak balas-balas WhatsApp Ada cara Basically ada banyak cara Dan share ni ada Asin tak tahu Asin nak share Cuma Asin terus cakap terus lekut tu Okay Website dua-dua jenis Satu e-commerce Basically dekat website kita sendiri tu Dah ada payment gateway Kita boleh buat pembayaran terus dekat website kita Tu satulah Kedua kalau kita guna on pay Sebab kat on pay pun kita boleh ada dapat satu landing page dan kita orang baca copywriting kita and then buat pembayaran tu pun boleh juga so tak Yasin tak tahulah Wazi punya website jana tak kisah cuma soalan kita balik pada soalan dia ada ada cara nak letak CTA ataupun copywriting nak tarik orang pergi ke S ha, tu yang first dia macam mana nak tarik orang pergi ke website so basically style tarik orang pergi ke website tak ada masalah dia macam-macam boleh guna nak guna traffic boleh nak guna engagement boleh nak guna conversion boleh first kita kena tahu apa budget kita apa kita punya matlamat first first untuk tarik orang ke website dia bukan tak dia dia nak kata susah bukan susah dia, dia senang cuma kita nak tahu first nak tarik orang bagi orang stop dulu orang tengok iklan kita dan stop itu first ada ada stopper dalam iklan kita basically headline dengan gambar dengan ataupun video visual kita tu dapat bila orang scroll wish stop tu satu bila dah dapat stop kita pergi point nombor dua iaitu copywriting tau copywriting pula kalau tanya si personally kita letak link website kita pun dah cukup kita cakap sikit-sikit lah contohnya okay nak tahu tak tiga tips untuk membuat ABX dengan mudah, cepat dan senang tanpa uh, dah bawah 10 minit So kita share point satu, point dua, Point nombor tiga. nak tengok point nombor tiga, Tengok dekat website kita Tu pun boleh juga Kita bagi link, nak tengok kan lah, tengok kat link ni Cepat, uh, apa, uh, tingkatkan pasang keladak, apa-apa lah So benda kat situ dalam comparison kita apa? satu dua tiga tengok kat website Itu pun salah satu Tapi ada banyak cara lagi ya. Cuma eh, apa esensial ni Yang praktikal dan senang tu Nak tarik orang pergi ke website kita ha. So untuk ayat panjang-panjang nak melentok meleleh ayat yang bagi lembut hati orang emosi apa semua tu yang tu dekat website lah ataupun dekat payment gateway hang ataupun dekat phone lah kat situ lah buat ayat ayat manis eh, untuk orang bayar itu saja kot itu saja kot daripada Yasin hopefully dapat menjawab persoalan wazir dari Bahang dan terima kasih dan kepada siapa yang nak tanya lagi soalan boleh isi Google Form kat bawah ni ataupun klik link kat atas ni and happy to stay by sin bye semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.